Si tu idea es estudiar un curso de inglés en Brisbane, una ciudad tranquila pero con todo lo que necesitas para vivir tu aventura en Australia, una de las escuelas en la que puedes estudiar inglés es Lexis English. We have uh, six amazing school locations. I'm right now in Brisbane. Uh, we are on 288 Edward Street, right in the heart of the city. La escuela Lexis ofrece diferentes cursos de inglés, por lo que puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Uh, we run a range of programs from general English through uh, up to academic programs in IELTS preparation and our most famous course is the Cambridge preparation course, FCE, CAE and CPE. Además, en Lexis Brisbane podrás encontrar un mix de nacionalidades muy variado entre tus compañeros de clase. In the Brisbane school, we're, we're reaching 200 students at the moment. Uh, with a capacity of 350. So we have a great range of uh, nationalities in, in Lexus, from European students from Spain, Switzerland, France, Italy, Eastern Europe, through to Latin America, all of Latin America, and Asia we focus on Japanese students and Thai students. La escuela Lexis tiene campus en varias ciudades de toda Australia, como en Byron Bay, Nusa, Sunshine Coast, Sydney o Perth. Students can move around and try different locations that we have on offer for students. Por lo que si quieres cambiarte de ciudad, podrás seguir estudiando tu curso de inglés en cualquiera de estas ciudades sin ningún tipo de coste adicional. Lexis también ofrece la opción de estudiar en Lexis Training, donde puedes encontrar algunos cursos B de formación profesional interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés y prolongar tu estancia. Estos cursos suelen ser de un día o dos a la semana y puedes estudiar cursos de negocios, project management o marketing y comunicación. La escuela Alexis también ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones y fiestas para que aparte de estudiar lo pases bien en la escuela y con tus compañeros. We offer different um, activities depending on the location. So if it's in Brisbane, we might do cooking or dancing and so forth. So it's a great way for students to uh, get to know each other and have a fun time learning English as well. I, I welcome students from all around the world. We've got over 30 nationalities studying across the six schools. And when you come to Lexus, uh, you come to the Lexus family, which is all about community. We have a great community on the school. Teachers will get to know you and you'll meet students from all around the world. So that's, a, uh, that's the Lexus family and we welcome you here. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en Lexis Brisbane o en cualquier otro campus de Lexis, no dudes en contactarnos a través de nuestra página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia.